वस करीन बाई तू उभी बांधावर बदर तुझा खांद्यावर सैलीचा गजरा शोभ्या माथ्यावर गदर तुझी चांदाव अगदी नवरा बरा गोबा बरा गोबाळ बरा गोबाळ कष्टाचं पैसे साडीवाली साडीवाली कोण लागे ना हिरवी साडीवाली साडीवाली कोण लागे ना हिरवी साडीवाली

we wait till कोत नुर हिरा नकाल जण कोरली आई एक वीर सांग तुझा राजा तू मला बनवशील का माझे नावाच, तुझे माथ्यावर लावशील का गोव्याच्या किनाऱ्यावर नखवा भरीन नेशील का चाल तुझी नखरेली चाल जशी मलाई तुझे काले कारे बाल हे तू चलती कमाल नाचता नाचता हसता हसता टाकू नको सटाव नाचता नाचता हसता हसता तुझे नखरेली चाल तू दिसतस कमाल पुरी केलास मना बेहाल पुरी माझे हृदयन सजलीस आज जवा मना बघूनशी हसलीस आज माझे मनान भरलीस आज पुरी तुझ्या फिरमात प्यावाला बसलाई सांगा दारू प्यावाला बसलाई सांगा